Här kommer ett intressant videoklipp från vår undersökning i Lövångers kyrkstad. Vi befinner oss på övervåningen i receptionshuset i ett av de stora rummen och ställer frågor. Vi får först ett svar på vår fråga men strax därefter även ett EMF-utslag. Denna EVP är fångad av videokamerans egna mikrofon. Hela undersökningen kommer framöver i sin helhet. Hallå, finns det någon här? Hallå? Får du inte in någon? Nej, jag får inte in någonting. Det är liksom dött. Eh, det där är som man kan gå ner. Jävlar vad det låter de här. Mm. Hallå? Kom igen och säg någonting nu då. snörena här. Mm. Snedplanka, dålig planka. Är det någon som kan få den här att upp? Det lös upp det. Kan du göra det igen? Jag såg att det löste upp det. Ser